bersama Tahukah kau sekarang ini Ku sayang ku salah Untuk berhutangmu Tapi ku sedang selingkuh Hei, apa kabar? Apa kau saja? Gak juga Aku sedang sedih Karena suatu

coração. Hey, apa mah? Bangunin saja. Ya juga, aku sudah mesti keras waktu. Hah? Kau sedih? Oh, jangan, jangan, jangan, jangan, jangan, jangan, jangan,

some summer. Thank you. Hei, apa kabar? Bang Melik saja? Ya juga. Aku sudah sedih. Karena suatu. Hah? Kau bersedih? Oh, untungnya kamu yang begitu Kau sungguh sangat malu Bukan Let's go, let's go, let's go.